Olá meus amigos e minhas amigas, olha só, todo dia ao amanhecer, ó, abre aqui umas flores e quando eu passo aqui para o meu galinheiro, sempre a gente tá filmando. Olha só que beleza aqui, ó. Olha que maravilha aqui, Rinha. Show de bola, né? Fantástico. Yes. saiu uns pintinhos Aqui nos pintinhos, ó, a mesma coisa. Colocamos ração aqui, ó. E o milho a gente vai pondo aqui do lado. Tira o estresse da gente. Então, muito bacana. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui. Tchau, minha gente.